datang ke balai. Sekali lagi kepada Kanda Jono, kalau dapat mendengar suara kami, silakan datang ke balai. dipanggil dari Bapak Kepala Desa. Baik, kita lanjutkan kembali acara hiburan pada malam hari ini. Selanjutnya kami panggil grup Anum. Anum Sungai Pinang. Sekali lagi grup Alnum Sungai Pinang Baik Salah hubung tadi yang naik Desa Sungai Somor Desa Sungai Somor Halo, mana grup Risa Sungai Somor? Perhatian, perhatian. Setelah ini harap bersiap-siap Bang dan berbagai baik kasih sebelum. Harap bersiap-siap setelah yang satu ini. se se seibu Ya Kang Dosi dan pacunya berbagai rasa sibuk. 万德信，hello 万德信。 suara kami silakan naik ke atas pentas. dilakukan pada rekan-rekan muda yang berjiwa muda. Mohon maaf, kiranya kalau bukan grup atau diajak dari temannya, hendaknya jangan ikut naik ke atas pentas. Ya, sekali lagi, kalau bukan teman atau grupnya, kalau bisa janganlah sekali-kali naik ke atas pentas. Baik, untuk ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan kembali sehubungan tadi. Sampai grup Yogi tidak bisa naik karena terlalu penuh. Maka berikut ini kami panggil grup Yogi CS. Kami silakan untuk naik ke atas pentas. bersiap-siap harap bersiap-siap grup Gilang Gilang harap bersiap-siap setelah yang satu ini Ya, Gilang dan jadi silakan naik ke atas pentas. Gilang. Thank you. بالي وقام جهاز ثاني على برشا Gracias.